Značka Mivardy v tomto roce uvedla na trh hned dva modely rodpodů. Tím menším z nich je rodpod Profesionál. Pojďme se na něj mrknout trošku víc blízka. Eh, jedná se o velmi stabilní rodpod eh, s velmi kompaktními rozměry. Eh, Rodpot je zabalený do opravdu velmi malého tubusu, váží pouze 2,5 kg, takže jej přepravíte naprosto kamkoliv a naprosto jakkoliv. Tento rodpod nabízí suprovou stabilitu až pro tři kaprové pruty. Hrazdy jsou výškově nastavitelné a můžete na něj uložit bez problémů kaprové pruty i s opravdu velkými navijáky, jako jsou naše Pantery SHX. Rodpod Profesionál má čtyři teleskopické nohy, e, Nohy jsou vybavené bajonetovým systémem, takže během vteřinky povolíte, utáhnete, vytáhnete nohu, zatáhnete nohu. E, středová hrazda je také teleskopická. Můžete si upravit šířku té hrazdy podle vlastních potřeb a podle délky prutu, které na stojan budete ukládat. Eh, jednou z nejzajímavějších věcí na tomto stojanu jsou tyhle ty eh, matice. Díky těmhle těm rychlo, rychlo upínacím maticím můžete stojan ve vteřině zbalit a rozbalit. Pouze povolíte matici, sklopíte nohy, sklopíte, sklopíte úchyty na hrazdy a máte zbaleno. Hrazdy tohoto stojanu jsou uspůsobeny, jak jsem mi říkal, na tři pruty. Přední hrazda je trošku širší než zadní hrazda, což umožňuje pohodlné rozestavění prutů tak, aby vám šly od sebe. Rodpod Profesionál bych doporučil všem kaprařům a rybářům, kteří vyjíždějí na kratší vycházky, potřebují eh, mít vybavení zabalené do velmi kompaktních rozměrů, tak aby bylo snadno přepravitelné. Tak jak je zvykem u značky Mivardy, tak i u tohoto rodporu profesionál získáte neskutečný poměr cena-výkon.